Terima kasih sudah nonton video di channel Hasbi TV Official. Jangan lupa like, subscribe, klik loncengan dan komentar, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بن عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه وجنوده ومن تبعه إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا Lalu kira Alhamdulillah

Lord. Uh, Alex Murda and Kali

Habib menurunkan gugur melarangkan sengsara turunkan gugur biar cinta kusudah Yaitu jalani ansur masyian keulangan Kodoni anwar Lima berkuasa Saya salah menuju Saya situ maksudnya الله العظيم 10, Bisa sahibahum Kalau golongan jalan anu kita cinta ke surga Jami-jami anu sahabat Nalaksanakan ibadah salurnya sasarobat Ibu dina anu

para sahabat Amin. Anu biasa yang sangat dulu sebagian mereka